Now there's only one problem with you. You're perfect. foundation of any lasting relationship. Tak co ty? Jak se dělí v Barceloně? Hezký. Já jsem si dělala selfie. <laughs> tak jsme v Barceloně už náš druhý den. Jsme naštívili Sagradu Familii, La Ramblu. Veruna mi tady štelovala foťák teďka, takže se to musím nastavit zpátky. My teďka naštěvujeme jeden z nejznámějších parků tady v Barceloně, Ciu Cadela. A teďka pojedeme do starého města naštívit... Jak se jmenují ty trhy? Trhy za ovocem. Kam jedem? To nevím. Tam na mamuta! Na mamuta! Ty jdeš na druhou. To jsem říká na mamuta. Já nevím pádlova mamuta. Neumíš? No, jsme na to hlavně. Tak Veru, jak jde pádlování? Parádně nevidíš? Ale točíme se dokola na jednom místě. Co kecáš, tak si pojď to sednout ty. Kuk, jak jako jsem objela. Jdeme tamhle, kolem ostrůvku. my jsme teďka dokončili naši malou plavbu a teď jdeme na La Ramblu. Koukej, mám tam lesa. Tak co, jaký to je? Jo. Ik se tamo ova maha i my teďka se jdeme podívat na hrad nahoře Huge. Verča se tam chce dostat ještě před západem slunce, takže trošku pospícháme tady do kopce, aby jsme to stihli. Já si myslím, že to není tak daleko, že to stihneme, takže tak tolik nepádluju a ještě mezi tím fotím. Tohle už je náš druhý den v Barceloně, jak jsem říkal. A je to tady teda super, je to nádherný město. My jsme se sem vrátili teďka asi po 6 letech. A dneska jsme toho měli strašně moc naplánovaného a viděli jsme strašně moc věcí. Ráno jsme naštívili Sagrádu Familii, což bylo asi nejhezčí místo, co jsme tady zatím viděli. A potom jsme přejeli do historické části v městě, kde jsme měli tapas, naštívili jsme Bokieru, potom jsme naštívili úzký barcelonský uličky ve starém městě a bylo to super. Fakt je to tady nádherný, užíváme si to na plní pecky. Zítra jdeme na výlet do hor, Doufáme, že nám vyjde počasí, protože dneska trošku sprchlo, ale i tak jsme se namočili v moři. A po barcelonských plážích jsme ještě navštívili přístav, odkud jsme si vzali lanovku sem na tu horu Montiuč. A teďka vlastně z té lanovky jdeme tady nahoru na hrad. Tak a vypadá to, že už jsme úplně nahoře. Runo mimochodem už mě zase předběhla, protože já jsem tady natáčel ještě pár věcí. Prosím, beru na kaktus. <laughs> tak tamhle je Veruna a fotí se s kaktusem. Takhle to vypadá, takhle to vypadá <laughs> když někam jedeme. <laughs> My jsme teďka naštěvovali tady ten kopec Montjuč, nebo horu Montjuč, já nevím, jestli se takhle vyslovuje, prostě tomu takhle říkám. Teď jsme tady u olympijského stadionu. Protože v Barceloně se tehdy konaly olympijské hry a oni tady vystavili tenhle stadion vlastně na počest těch olympijských her, aby se měli kde uspořádat. My se teďka jdeme podívat ještě na poslední naší plánovanou zastávku tady, což je taková, takový stožár, který jsme chtěli naštívit ještě. Tak tam doufáme, že se dostaneme ještě předtím, než bude úplná tma. Pak se podíváme na barcelonskou fontánu Magiku, a nejspíš pojedeme asi na hotel. já jsem docela unavený. Už se stmívá, už se strašně stmívá a my se pořád potřebujeme dostat. Tamhle to je! Tamhle to je, tam jdeme, tam máme namířeno. Tak to bude jen tak tak se světlem. Uvidíme. Klidně to na veru, no.